Прежде чем заклеить этот рэп, мы вышли на улицу Волгограда и задали прохожим пару смешных вопросов. Какая сегодня погода? Сегодня чудесная погода. Как вас зовут? Валентина Александровна. А вы умеете завязывать шнурки? Конечно, с детства. Знаете, кто такой Тимати? Тимати? Тимати. Тимати это певец, что ли, какой-то? Ну да, да такой певец. певец. Да, есть такой. А какая сегодня погода? Погода отличная. Как вас зовут? Меня Александр Петрович. А вы знаете Тимати? Да. Тимати. Да. Ну это голуби какие-то. Нет. Ну, бли, э, почти близко. И э, а вы, а вы умеете завязать шнурки? Да когда-то учили. А Вообще на молнии. Интервью я. Я бросил. Какая сегодня погода? Да, как сказать, не, нормальная вроде. Ну такая Ветер для только. осени нормальная. Да. Как вас зовут? Валентина. Кто такой Тимати? А? Кто такой Тимати? Не поняла. Тимати. Знаете такого? Нет. Слышь, ты что такая дерзкая, а? умеете завязывать шнурки? Чего завязывать? Шнурки. Ну, конечно, почему же не умею. Как вас зовут? Никита. Ну, здравствуйте, Никита. Вы умеете завязывать шнурки? Естественно. А вы знаете, кто такой Макс Гапич? Нет. А Тимати? Тимати знаю. Какая сегодня погода? Хорошая. Как вас зовут? Ольга Игоревна. Ну, здравствуйте, Ольга э, Игоревна. Игоревна. Трудно, да. А Тимати? Тимати, ну это певец, что ли, рэпер? Да. Ну, певец. Да. А вы умеете завязывать шнурки? Да. Чисто. Респект, Тимати, мне 9 лет. Я кайфую в школе, когда не в винегре. А бургер с картошкой дают на обед. Ты много напился, и ты на эстраде. А я хожу в школу, в Волгограде. Ты создал Blackstar, и ты вау, поляне. лучшую бургерную открыл на Арбате. А я жду концерта твоего в Волгограде. Волгоград ТП. Три, четыре. А можно мне три билета? Я хочу маму и папу взять с собой.